ნეტაძე ყოველთვის გამოირჩეოდა საკუთარი პროფესიონალიზმით, სიმშვიდით და ის რომ მის მიმართ უსამართლოდ მოიქცა ხელისუფლება და საქმე სტრასბურგშია და ეს საქმე რომ გვენეტაძის და თურავას და სხვათა მიმართ ხელისუფლება უსამართლოდ იქცეოდა ძინა ხელისუფლება ეს ეს არიწევს ეს არნიშნავს იმას რომ როგორც მას მოექცნენ ისე მოექცევა ის ხებს თავარი არის რომ კოალიციაში იყოს სერიოზული საქმიანი განხილვა ჟაბაასი მე ფიქრობ პრეზიდენტმა კარგი კანდიდატურა შესთავაზა პარლამენტს